さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日はですね、えー、ちょっと一度やってみたかった SNS で結構流行ってる偏見ですね皆さんからの偏見をいただいて、えー、どういう風に私が皆さんから思われてるのかっていうのをこうちょっと質問箱にねたくさんいただいたのでそれを回答していこうと思います 結構なんかもう大喜利みたいになってることも多かったんですけどちょっとたくさん本当いただいたので紹介できないかもしれないんですが見ていこうと思いますねじゃあまずどうしようかな、まあ、日サロ行ってそうっていうのも結構ありましたねでも確かに肌が黒黒いというかもともと地黒なんかなでも さすがに昔ほどもうなんか外でやるいろんなねあのスポーツやる機会も少なくなったので肌は白くなってきましたヒサロは高校生の時そうなんかギャル時代ですかねギャル時代の時は高校生の時にヒサロに行ってたからまあ嘘で偏見ではないですね <laughs> 偏見っていうか嘘ではないですね実はとてもビビり実はとてもビビりか いや別にビビりではないと思う結構何でもやりたがりだし怖いもの知らずではあると思うけどそれこそホラー映画とかはめっちゃ好き黒い系なのも好きだけどなんか昔より声が出るようになったっていうか驚驚いた時に「っ!」っていう声がなんか昔はふってこうふってこうなんか我慢できるのがあったんですけど今は って声出たりするから、まあ、ビビリになったんか、まあ、富士急ハイランドを昔行った時の、あのー、お化け屋敷は別にそんな全然怖くなくて友達2人が血のこの両手をガッてこう掴んでいくみたいなくらい私は結構平気でしたねこれやばかったこれもう次実は男に見つがせていただって 逆逆逆逆 <laughs> もうあの YouTube ライブ生配信とかね結構あのざっくばらんにっていうかあの皆さんから頂いたねあの話とかもう本当にただただ雑談するだけなので YouTube ライブ見ていただく方は分かるんですけどどっちがっていうと私は貢ぐタイプだったんですよ本当に貢いでた貢いでたっていうかもう貢いでくれって言われて貢いでるわけじゃなくて なんか会話の中でねこれいいよねとかこれ欲しいよねなんか買いたいわみたいなことをこう言ってるのを覚えておいて何でもないそういう記念日とか誕生日とかじゃない時にサプライズでプレゼントするのがめちゃくちゃ好きでなんかそういうのでお金を使ってましたねなんか男気があるって言ったらあれなんだけど やっぱ喜んでる顔が見たくてついついついつい買っちゃっててみたいなあとなんか別にいいよいいよみたいな払う払うとかなんかそういうのがあった <laughs> だからこれはもう偏見というか間違いです貢いでもらいたいだから今は夜の女性の方とかすごいこうお客さんからいろんなもの買ってもらったりしてておねだりできるというかねそういうのが言えるってすごいなって 尊敬してます私もそういう風にこれ欲しい買ってって言える女の子になりたいなっては思いましたね実はもう結婚していて子供もいるいたらいいな <laughs> そんなんいたらいいな私口うるさいほどに最近結婚したい結婚したいってもう口が開けば結婚したい子供欲しいって言ってるもん あ本当に本当になんかもうセンターまでねリハビリのそのセンターまで行く道中が結構家族の方々が住むマンションがたくさん多くて公園とかもあって本当にファミリー層がたくさんいる地域を通るんですけど私の場合土日とかも関係なくずっとリハに行ってるのでお休みの日にその 辺りを通るその公園でさめっちゃ遊んでる子供たちとかを見てると「あいいね!」って思っちゃうその朝早かったりするとお父さんがお子さんと一緒に散歩してたりしてるの見ると「あいいねかわいい!」ってなんでこのまま可愛いんだろうなっていうのを見てる実は同性にしか興味がない まあまあまあまあまあまあ別に興味が <laughs> 興味ある興味ないとかっていう話ではなく女性の人に対してまあ綺麗だな可愛いなとかそういう思いはありますね実際そのね今いろいろこう LGBTQ とかそういうマイノリティの人たちもいろいろたくさん発信するようになって私の友達でも結構同性 が好きなこともたくさんいるんですよだから全然そういう偏見みたいなのも全くないですし可愛い女の子を可愛いって思うのもわかるし全然なんかそういうのは分かりますがまあ私は、まあ、恋愛対象としたら男性かなはい年を5つごまかしている それはどっちの方を言ってるんでしょうかね <laughs> 上なのか下なのかどっちなんでしょうか今年30になったので前役の年なんですよねなので前役の役払いに行ってきました結構、まあ、すっぴんでいることも多いのですっぴんとかだと560代の方々とかにはやっぱ245とか なんかまだ本当今年大学卒業するんですかみたいな感じのこととかも言われるでも今時の人たちって大人っぽい人たくさんいるからねもう年齢なんか分かんないよね、まあ、どっちかといえば老け顔だっては言われてたきた方なので今やっとこう年齢と顔が一致してきてるのかなとは思ってますこれやばかった <laughs> やっぱ思ってたって思ったんだけど実は 顎のこと気づいていないってさこれしゃくれてるってことなんだろうねこれねそうなのなんかね骨格上しゃくれてるわけじゃないんだけど噛み締めがすごいとここの筋肉とかここら辺の筋肉が発達しちゃって出てくるんだよねだから骨格上じゃなく筋肉の問題で顎がこうグッと出ちゃってたり りするんですであと歯に関してはちょっとまた別の動画で撮ったので見てほしいんですけどこの前え矯正の相談のために歯医者さんに行ってきたんですけどちょっとそこで衝撃的事実を知ったのでまあしゃくれっぽいっちゃしゃくれっぽいっぽいっていうか、まあ、しゃくれじゃしゃくれなんだよねそう顎、まあ、でもこれがだから骨格がこうなってるわけではないから あんまり出ないように出ないようにかみしめしないようにここの筋肉とかを緩ませてあげるっていうことは大切だなって思いながらたまにほぐしてもらったりはしてますけどえー、やっぱわかるよね嫌なんだよねしゃくれてんのすごいすごい時あるほんと車椅子体型になっているの気づいてないこれはお腹のことを言ってるんですかね お腹が出てるということを言ってるんでしょうかねいやマジでさ <laughs> 腹ねやっぱり出てるんだけどでもね実際立ってみるとそんなんでもないのだからえー、なんちゅうんでしょうね <laughs> あの腹より背中の方がやばい背肉とかあとく横のく肉付きが良くなってあの使わなくなってきた分 出てきてはいますが今一生懸命また減らそうとしてるんです夏に向けて本当でも減らそうと思えば減るんだなっていうことにもう気づいたから車椅子体型ならないように頑張りますえご指摘ありがとうございました <laughs> 実は吉本興業に入りたい <laughs> どういうことマジであんまり お笑いセンスみたいなの私この動画で出したことはないと思うんだよねなんかどっちかっていうとなんか実は根が暗いみたいななんかそういうことを書いてたのもあった友達同士といえばそれお笑い担当じゃ言えばお笑い担当だし昔もどっちかっていうとお笑い担当であったけどなんか年齢を重ねるごとにその ギャハギャハギャハみたいなのがあんまりならなくなったかな家にいて一人で「あはははは」ってなってたらやばいよねだからその初めてこう YouTube 撮る時もさ一人でカメラに向かってテンション高くしゃべるっていうのが無理だなーって思って、まあ、いつもの自分のテンションでしゃべろうって思ったのもあったりして お笑いねでもお笑いに走った時もあったよそりゃなんかもうそれはもう世に出せない友達同士で楽しむようなネタでお笑いしてることもあったはいお風呂上がりに全裸で過ごしてそうすごい当たってるっていうか言ったことあったような気もするけど基本裸族裸族なんですよ私裸族でいるのがすごい好きで 族でいるのがすごい好きで、ま怪我する前とかマジめっちゃ裸族だったけどさすがに急な訪問者が来た時に怪我する前だったらさささささって服着れるけど怪我してからはすぐ服を着れないから <laughs> あのまあ着るようにはなったけどでも極力入れるなら裸族というかねまあ何も着ずにいたい っていうのはあります、えー、福岡の家にいる時は風呂上がりは、まあ、それこそ服着るのめんどくさいからバスローブでね過ごしておりますよはいおすすめ、まあ、こんな感じでどんくらい喋ったかな <laughs> まだまだたくさんいただいたんだけどなんか <laughs> 偏見のジャングルにいそうとかね <laughs> もうやばいじゃんもうやばいやばいやばい、まあ、みんなが抱いてるそういう私への 見方っていうのがあ大喜利っぽいやつに答えてるだけだったけど知れてよかったですねこう私の場合カメラマンさんがいないというかマネージャーさんがいるわけでもないし基本的に自分でカメラを回してそれで自分でカメラの前に喋ってるっていうのもあってこうふとした瞬間とかっていうのを撮ることが全くないんですよねでも なんかよくそういうふとした瞬間がその人の素をこう撮ってることって多いじゃないですかなんかそういうのも本当はなんか取れたら面白いんだろうなとか思うもうちょっと親近感湧いてくれるのかなとか思うこともあるんですなんかドッキリとかかけられたいなとかあのテレビ番組見ててもさいいよなドッキリってどういう感覚なんだろうなとかなんかすごい思うこともありますまあまあまあまあまあできるだけいい 偏見をね、えこれから持たれるように行動していかなきゃいけないなと思いますみんなこれどういう風に締めてんだろうなまあでもこんな感じでなんか皆さんからこういただくコメントに対して答える動画っていうのもやっぱり面白いなと思うのでまたなんか偏見じゃなくて質問コーナーとかねやっていきたいと思いますのでその際はどしどし質問いただければ嬉しいです